toi, Éternel. Seigneur, merci pour ces temps que tu permets, Papa. Ces moments te sont entièrement dédiés, consacrés. Toute la gloire te revient à toi et toi seul. Seigneur, ce moment d'adoration est pour toi. Et je veux que tu puisses prendre plaisir, Seigneur, en cela, et que ça monte devant ton trône comme un parfum de bonne odeur. Adonai notre aile, nous voici pour toi, au nom de Yahushua. güzelliği parler. Comme toi, Yahweh. Non, jamais, jamais on a su toucher. qui me blesse. Viens et guéris-moi. Tu vois ce qui m'enchaînent, viens, libère-moi. Affranchis vois ce qui me pèse. Viens, décharge-moi. Tu vois ce qui me blesse. Viens et guéris-moi. Tu vois ce qui m'enchaîne. Oh, viens, choix affranchis-moi. ou oh, affranchis-moi. Affranchis-moi. Entre dans mon cœur. Affranchis-moi. Toi je te donne mon cœur, ma vie, lui prends toute ma vie, affranchis-moi, oh affranchis-moi, affranchis-moi, entre dans mon cœur, affranchis entre dans ma vie. Mon cœur, je te donne. mon cœur. Puis prends toute ma vie. Seigneur, affranchis-moi. Seigneur, je dépose. puis je dépose à tes pieds. À tes pieds, je viens déposer tout ce qui me baisse à tes pieds. À tes pieds, je viens déposer, Seigneur, tout ce qui me baisse À tes pieds, je viens déposer, puis tout ce qui m'enchaîne. Oh, affranchis-moi, affranchis, oh, affranchis-moi. Entre dans mon cœur. Affranchis-moi. Entre, dans ma vie. Yeshua, je te donne mon cœur. Prends toute ma vie. Affranchis-moi. Oui, je dépose à tes à tes pieds je viens déposer. Seigneur, tout ce qui me pèse. À tes pieds je viens déposer. Tout ce qui me blesse. À tes pieds je viens déposer. ta parole, Seigneur, que si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce chant, je voudrais le présenter comme une prière devant toi, comme une prière pour tous tes enfants, pour tes fils, pour les fils d'Abraham, les filles d'Abraham qui sont encore peut-être enchaînées, qui ne t'ont pas encore rencontré, Seigneur. Reçois cette prière, reçois ce chant comme une prière, Yeshua. Affranchis-nous, affranchis-les. Mon racine, je veux... Nous tiendrons ferme. Face à l'adversité, Seigneur, face à l'oppression, Seigneur, nous tiendrons ferme. Nous le croyons au nom puissant de Yeshua. Père, nous voulons rester enracinés en toi, Seigneur. Nous tiendrons ferme. Nous tiendrons ferme. Enraciné en toi, nous tiendrons fait. En choix. nous tiendrons fait. qu'au ciel. Quelle joie ce sera pour l'Église de voir son époux, celui pour qui sur terre elle renonça à tout, frère, sœur. jour je sais que mon âme était en danger. Par ton amour, tu as su me libérer. Yoshua, je sais que ma vie est réclamée. Par ta venue, oh, tu as su me libérer. more Oh, car Elohim est fidèle, le bon berger prendra soin de toi chaque jour. Chaque jour, tu diras, ah. oui, c'est si bon d'être dans sa présence. Crois-moi chaque twine. lorsque j'ai rencontré Yahweh. Il a su parler à mon cœur, il a su trouver les mots pour me guérir, moi qui étais brisé, pour me restaurer, moi qui étais malade. l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, mon choix, Tu es le plus élevé. Tu es, tu es, tu es, tu es, l'essence même sens même de ma vie. seul, l'unique, Lorim, Yoshua. Tout puissant est ton nom, Adonai est ton nom, Elohim est ton nom. pas deux, y en a pas trois, non, non. Tu es le seul, l'unique, l'orime, Yoshua. Y en a pas deux, y en a pas trois, non, non. Tu es le seul, l'unique, l'orime, Yoshua, tout puissant. Et ton nom, Adonai, et ton nom, Elohim, et ton nom, Emmanuel, et ton nom. seul, l'unique Lorim, Yoshua. Y'en a pas deux, y'en a pas trois, non, non, non. Tu es le seul, l'unique Elohim, Yoshua. Hein. Tu es le seul, l'unique, le choix. la tempête, Seigneur, je placerai ma confiance en toi, parce que je sais que tu es fidèle, Seigneur, parce que je sais que tu me gardes et que tu me préserves, Adonai. Je réussirai, j'y arriverai, Seigneur Père, parce que tu es mon maître et je t'aime. Peu importe les montagnes, qui se dresseront devant moi. Une seule chose que je sais, c'est que je ne suis pas seul. Le combat semble difficile, mais j'y arriverai. Ma victoire est assurée. Yahweh Sabaoth combat pour moi. Fidèle. jamais il ne m'abandonnera. Fidèle, il est fidèle. Jamais plus je ne chancellerai. Yahweh Rapha veille sur moi. Quand le poids de ce monde viendrait pour m'alourdir. Et quand tout me paraîtrait insurmontable, je me souviendrai toujours qu'il devance sans ma victoire, Seigneur, tu me l'as donnée parce que je crois en toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu gardes ma foi encore, Père. Que tu me gardes, difficile, même si c'est compliqué, j'irai de l'avant, Seigneur, je réussirai. Parce que ma victoire est assurée, Seigneur. Le combat peut paraître compliqué, le combat peut paraître difficile, Seigneur. Mais tu m'aimes et tu es fidèle, Seigneur. Tu m'as aimé d'un amour si profond, Seigneur, si grand. Seigneur, que tu as changé ma vie, Papa. Et je veux m'accrocher à toi, Seigneur. Je veux m'accrocher à toi. Et je veux proclamer ta fidélité, car je le vois chaque jour dans ma vie. Je le vois à chaque instant, Papa. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur Père. Tu es bon, mon roi. Tu es merveilleux, Seigneur Père. Peu importe les montagnes qui se dressent devant moi. Une seule chose que je sais, c'est que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. de majesté, tu es saint. Prosterné à tes pieds, nous te rendons hommage. Et nos mains sont levées devant l'ancien des âges. Oui, chante en gloire, gloire. Oui, gloire, gloire, gloire. aïe, oui, Tout-Puissant. aïe, oui, Tout-Puissant. Je ne peux que louer son Saint-Nom. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi peux que louer son nom C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Je ne peux que louer son Saint-Nom. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi ne peut que louer son saint nom. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Oui, chante en gloire, gloire, gloire, gloire. Aïe, oui, tout puissant. Aïe oui, tout puissant. Oui, chante en gloire. puissant, tout puissant. Toute ma vie, je chanterai mon Elohim tant que je vivrai, tant que je vivrai. Oui, toute ma vie, je chanterai mon Elohim tant que je vivrai, tant que je vivrai. Aïe à oui tout puissant. Oui, chante en gloire, gloire, oh, oui, gloire, gloire, à oui tout puissant, à oui tout puissant. Oui, chante en gloire, gloire, oh, oui, gloire, gloire, à oui tout puissant, à oui tout puissant. vivrai, tant que je vivrai. Pour mon Eloa, je chanterai pour mon Seigneur, tant que je vivrai, tant que je vivrai, jusqu'à l'éternité. Moi je chanterai pour mon Elohim, tant que je vivrai, tant que je vivrai. Je serai pour mon Seigneur tant que je vivrai, tant que je vivrai. Oui, chante chantons gloire, gloire, gloire, gloire Aïa, oui, tout puissant, Aïa, oui, tout puissant. Oui, chantons gloire, gloire, gloire, gloire, gloire Aïa, oui, tout puissant tout puissant. Oui, chante gloire, gloire, oui, gloire, gloire. tout puissant. Aya, tout puissant. Oui, chante gloire, gloire, oui, gloire, gloire. tout puissant. tout puissant. le roi, à Yeshua le roi de roi, Oui, chante gloire, gloire, oui, oui, gloire, gloire, à Yeshua le roi, à Yeshua le roi de roi. Oui, chante en gloire et gloire, oui, gloire, gloire, à Yeshua le roi. glory, gloire, gloire à Yeshua le roi, à Yeshua le roi de roi. Oui, chante gloire, gloire, gloire, gloire à Yeshua le roi, oh, à Yeshua le roi de roi. Oui, chante gloire et gloire, mais gloire. Yeshua le roi, à Yeshua le roi des rois. Merci pour la force que tu nous donnes pour persévérer jusqu'au bout. Que ton nom soit élevé, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Les violents qui s'empareront du royaume ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Les violents qui s'empareront du royaume. Je veux achever.